स्वामी जी ये क्वेश्चन ये संशय को दूर कर लीजिएगा अगर किसी का पुत्र नहीं है वो जीवन जो है उच्च नरक में जाएगा बोलते हैं अगर पुत्र है उसका कार्यक्रम सब कुछ वो पुत्र करेगा आजकल ये संशय को पूछने से बोलते हैं कोई बड़ा भाई का बेटा कर सकता है कोई दामाद कर सकता है कोई छोटा भाई कर सकता है वो लोग नहीं करेंगे ऐसी बात में उस जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या रास्ता है यही है क्या कहा कि आप क्या कहा क्या रास्ता क्या रास्ता है पुत्र नहीं होने हाँ ठीक है भाई ठीक करते हैं हम कर सकते समझ गया ठीक सुनिए महाभारत के शांति पर में एक अद्भुत तथ्य प्रकट किया गया है उपनिषदों में भी इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है छांदोक श्रुति के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग ने भी व्यक्त किया है उदाहरण मैं देता हूँ बैंक में आपका बैलेंस इतना पर्याप्त है कि बेटे पोते आपके उस खाते में रुपया न भी जमा करें तो भी जीवन भर आराम पूर्वक आप रह सकते हैं ठीक इसी प्रकार से जो जीवन में शास्त्र सम्मत कर्म उपासना अपने अधिकार की सीमा में पर्याप्त कर लेते हैं देहत्याग के बाद कदाचित पुत्र आदि न होने के कारण या नास्तिक होने के कारण उनके निमित्त विधिवत श्राद्ध इत्यादि न भी करें तो वे अपने पुण्य के प्रभाव से ही तर जाते हैं सदगति को प्राप्त करते हैं साथ ही साथ शास्त्र सम्मत विधा से बेटी का बेटा भी पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध इत्यादि करने में समर्थ है जिसको नाती बोल देते हैं और जो जो गोद लेने की प्रथा है शास्त्र सम्मत उस विधा से अगर बालक को गोद लिया उसके द्वारा प्रदत्त पिंडोदक भी जीवात्मा को प्राप्त होने में सहायक है समर्थ है इसलिए आप अपने सदगति को लेकर चिंता मत कीजिए कम से कम सवा घंटे नित्य एक आसन पर बैठकर भगवान शिव या नारायण का नाम लीजिए अपनी पूंजी के बल पर ही ऊर्ध गति को प्राप्त करने का संकल्प कीजिए नारायण और कोई प्रश्न और भीष्म जी तो पिताजी को प्रसन्न करने के लिए व्रत ले चुके थे देव व्रत तो उन्होंने विवाह नहीं किया निष्ठिका ब्रह्मचारी रहे हम सनातन धर्म इतने उदार हैं वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे भीष्म जी और अष्ट वसुओं में एक वसु जिसे वशिष्ठ जी ने साप दिया था उसके अवतार थे लेकिन ब्राह्मण भी उनको जल देते हैं पितामह ही कहते हैं तो जिन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिए विवाह से अपने को वंचित रखा उन भीष्म जी को ब्राह्मणों ने भी पितामह कहा ऋषियों ने इतना महत्व दिया कि उनके निमित्त हम लोग जल देते हैं ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य को जल दीजिए भगवान नाम का जप कीजिए आपकी सदगति में भगवत कृपा से कोई विघ्न बाधा नहीं होगी मैं कहता हूँ नारायण आगे कोई प्रश्न पूछिए